а келдім келдім қандай жақсы келдің жақсы келдің жақсы жақсы қандай ана тұрмыш жақсы болады болады айлық дейді айлық алдың ба ооба айлық алдық молодец телефонды алып берші қалып қалып телефон телефон қандай іштедің анан жақсы жақсы жақсы істедің бе эме же зарплатаң толық эле берди ооба толук эле берди кемитип алып калбай эле берди жок алып калбай жакшы кылып турган да пультты алып бериши бутуң ооруп аябай тиги кыйналып атасың да өзүң басып барып алгандан э ооба да аябай кыйын акчаны көтөрүп келишти аябай тозок да аябай мен түшүнөм кана алдым көрсөтпөйсүңбү эми коюп тур эми су алып келші бір су ішіп алайыншы жаман сусап кеттім су деймін су алып келе қалшы ей қоқаланба үйге кіргеннен алдын очкиңді шешіп қойшы мақұл ей су алып келші деп атам мен саған бар ал өзің эле ич эмне эй айгерим